Berriro ere, Europar batasunaren migrazio politika ankerraren ondorioz bi hartakari suertatu dira. Ongietori errefusiatuetatik eta mugak zabalduz karabanatik salatu baritugunak. Eta baita sorara dituzten zergatiak ere. Joan den martxoaren amabian, irun eta behobiaren arteko mugan gainditu nahian bidasoan pertsona baten desagerpenari, gutxinez, beste berrogeita lau pertsonen eriotza Atlantikoan gehitu bar ditugu. Kanarietako bidean. Europako nekropolitikak bere mugak Libia, Turkia edo Marokora ganporatzen ditu. Giza eskubidean errespetatzen ez diren lurraldetara. Eta hala ere, pertsonek Europa gotor leku honetara iristen saiatzen jaraituko dute. Ona iritsita, atzeritartasunari buruzko legeak arrazismo instituzionalean, instituzionalearen paradigma bihurtu dira herritartasun ezaren eta eskulan eramangarri eta arautu gabeko kategoriak sortuz. Migratzeko eta asilorako eskubidea paper errea da Europar gotorleku honetan. Eta eduki zuzten ditu harrera bezalako hitzak. Araudi baztertzaileak ezarriz eta privilegioan diskurtsoa eraikiz. Nazioarteko asilo zuzenbidea praktikan berezar hartzearen alde egiten dugu. Pertsona guztien gara iristeko mekanismoak bermatzearen alde, bai, eta Espainiako gobernuaren atzaritarei buruzko legea indargabetzearen alde ere. Baina Euskal Herria ere nekropolitika horren parte da. Irunen muga gaindiezinak gaindiez zinak ere horkitzen dituzte. Migratzeko eskubideare ez diegu bermatzen, eta gure lurraldetik igarotzen direnean migrazio proiektuan horkitzen dituzten oztopoetako bat gara. 2008 batean, zortzi lagun hil dira indarkeriagatik, beren bidaiaren beste muga bat zeharkatu nahian, eta gure erakundeen asola eriagatik, eta utzik eriagatik sentitzen dugun aserrea erakutsi nahi dugu. Hiltzen duten politiko horien konplizte egiten baitira. Asko dira, hiltzeko modu horiek, urkatzea, trenak arrapatzea, bidasoa ibaia zeharkatzen saiatzen itotzea, eta bar, eta bar. Eta gure erakundeen asola eta gure erakundean markatu, asola gabekeriagatik eta utzikeriagatik sentitzen dugu asere erakutsi nahi dugu beste behin. Horregatik, erabaki dugu indarkeriazko beste eriotzarik erantzunik gabe ez geratzea. Eta indarkeriazko erotzi, eriotza bat gertatzen den bakoitzean, ankerkeria horiek salatzea. Gure herria denontzako tokia! Gure herria denontzako tokia! Gure